блядь, пиздец, блять, блять, блять, блять, он летает, такие звуки делает, блядь. Пизда, все, Слышно? Слышно, пацаны? Блять, весь потолок, блять. за Блять, тварь, ебаный в рот, блять, весь потолок загадил. Какой нахуй, блять, пылесос, блять, сука, ебаный в рот. сука, девочка, шла? Шла, девочка, шла? Шо, О, сука, Ебать, сука, все. Ебать. Ща, ща, пацаны. Уебать, сука. Ща, пацаны, ща я. Блять, реально, блядь, просто засрал нахуй мне весь потолок, ебаный в рот, блядь. Где потом, блядь, завтра, Блять, он еще, блядь, сорвет что ли. Какого ебать? Ебать, сука. Ебать, блядь. Шо, шо, шо, девочка? Шо, шо, обосрался, да? Шо, шо. Ебать, все, выдохся, да? Blech.

хорошо. Бля, реально огромный тварь. Пиздец, пиздец, блядь. Весь потолок засрал. Блять, весь потолок сосрал. Вон он, черт, пиздец. Весь потолок сосрал. Весь потолок. Вот, вот, блин, вот хуй там.